papa yang ke pipi. Pipi yang kejutkan papa. Ah. Bangun ah. papa. Bangun. Ah, ngom ngom. um. Ah, sedapnya yang goreng ni. ngom hmm, ngom. Eh, papa ni. Dengan pipi dia jadi ke ayam goreng. Tak boleh jadi ni. Cucukan hidung kebenaran. Ah, aduh. Sakit hidung kebenaran. <laughs> susah bangun lagi. Ha, makan cepat. Dah pukul berapa dah ni? Eh, takkan ini je lauknya? Eh, hey, buatlah lebih sikit. Makan je lah apa ada. Sahur ni mana ada selera sangat. Kebenaran sentiasa berselera. Ah. <laughs> Ah. <laughs> Inilah baru namanya sahur. Ha, ha, jemput-jemput makan. Eh, huh? Ha? biarlah puasa dulu, Papa. Oh, ya, yeah, lupa. Nawa itu sahur makadil. An adai fardi syahri ramadana. Hadi sanati lillahi ta'ala. Amin. Sahaja uh, aku uh, berniat puasa esok uh, hari untuk menunaikan fardu eh. Ramadan. Uh, Sekarang, makan cepat. Hmm. Bismillah. Allah. Allah. Allah. Allah. Hai, dah bangun sahur tapi tak sempat sahur. Ha, masaklah banyak-banyak lagi. <laughs> eh. Jangan lupa like dan share video ni dengan rakan-rakan dan ahli keluarga yang lain. Ayah